जनूबी कश्मीर के ज़िले इस्लामाबाद के गांव रखीब्राह में हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के असीगर इस्तेमाल के लायक पानी से महरूम है अगरचे ऐसा ही सीमेंट वाटर टैंक गांव के ऊपर बनवाया गया था लेकिन सिर्फ एक साल तक काम में रहने के बाद वो पिछले पाँच सालों से बंद पड़ा हुआ है जिसके नतीजे में ऐसे बर्तनों में यहाँ के लोगों को पानी ढोना पड़ता है पीने के लिए जबकि साफ़ सफाई का काम यहीं पे नीचे नल पे होता है यहाँ देखो यहाँ पानी की बहुत शदीद किल्लत है क्योंकि जब बर्फ़ बर्फबारी होती है हमको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है कम से कम दो तीन किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ता है ये देखो ऐसे टंकी पड़ी हुई है कोई पा, पानी नहीं पाँच छः साल से वहाँ तक नलके हैं वहाँ से आगे नलके भी नहीं हैं हमको बहुत शदीद मुश्किल पानी की पड़ रही है जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है फिर हम बर्फ़ी को पिघला पिघला कर पानी पीते भी हैं उसका खाना भी बनाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रखे बरा के लोग बीमार पड़ जाते हैं आप रोज़ पानी यहीं से ले जाते हो हाँ। यहाँ से ले जाते हैं पानी बर्तन वर्तन कहाँ पे धोते हो यहाँ पे धोते हैं यही पे और ये पानी किस लिए ले जा रहे हैं आप पीने के लिए पीने के लिए आप कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कॉल करें और इस मसले को फौरी तौर हल करने के लिए उन पर दबाव डालें